شما اینجا چیکار میکنید فکر کنم عید فطر شد حاجی عید شده من هیچ ویدیویی نذاشتم فکر کنم چه به گیم گذاشته بودم رو دانلود بزنم ببینم نمیتونم ویدیوش کنم چی بود گیم هستم حاجی فورتنایت گذاشته بودم رو دانلود فکر کنم من به دستانی گی اضافه شدم گی شدم پس بریم سلام داشت گلم باش وایس مبارزه کنیم داشت صحبت میکرد با پسر <laughs> سلام بچه ها واسه ویدیو اومدم ولی اگه فورتیت بازی میکنید میخواید battle pass یا آیتم بگیرید ممنون میشم از support creator. کد محمد آندلان شو رو بزنید واقعا حمایت بزرگی میکنید خیلی ممنون میشم استوری کنید اگه گرفته با کد من منم از تو استوریت میکنم با کسی خاصی نیستم ولی خیلی ممنون ببخشید واسه ویدیو اومدم همین دیگه بدید ویدیو این درسته زدمش افتاد یکی دیگه یکی دیگه یارش زدمش هر زدم چیه؟ به نازم هر یکی دیگه اصلا زدمش هر یکی دیگه از دو نفرم خبر ندارم ما دوتا اسکین داریم زدمش دوباره زنگ زد بابا جوابشو ندادم وای منو زد فوی علی میلم یک شد سلام بدم جان ریدم رید تو خودش رو علی زدنم علی علی علی علی اینا با موبایل هم فکر کنم اگر راحت دارم میزنمشون نارنجا کنده خوستمن پسر خوب خوستمن نارنجا کنده سیه زدمش یه فرد رو میزنه زدم یکی وایسا اینجا رو بزرگ میزنه بزرگ میشنم یارو زیره یارو این همه قنبازش یه تیرش هم بهم نخورده بس کن زدمش بکشش اون پول میده اینا جلو علی زدمش به نازدم پول داد نمیخواد تو به کمکم زدمش علی خفتم کرد علی دو نفرم زدم شاید نمیخواست چه چه دارم به من شدیک کنه این روبوت ها این ها دارم به من شدیک کنه علی زدم تو عجب مرد علی بونجو زدم علی علی به کمک من ریختن سرم جاش خود من ریختن سرم علی سطحی رو برداشتم دارم همینجوری میزنم علی یکی من دور سرم مرد ولی آره، بپر علی موفق کردم مرسی علی این بود نه این نبود که خدا چرا علی که آدم رو داری میکشی بشین علی ای اون یکی این دیگه خودش این خودشه زدمش به نازم این دیگه خودش بود واقعا تو داشتی تو دم در منو داشته باش نه اونو میگم چی دم در منو داشته باش زدم یکیشونو اون که زدی خوبه زدم شما زدمش نمیخواد ها کجا رفت بنازم بودن ماشین ما رو برداشت علی بیا بی شرف دوزی هم کردی ماشین هم دوزی ماشین هم بی شرف هر کی زودتر این سر برداره برنده فشار بخور دستم افتاد ستیر افتاد دستم بنازم علی سوره علی سوره زدم سوره علی خفت کردن؟ منم یکی رو زدم یارش بودن زدم مردن چرا در فوشگل تو؟ رو زدم یکیم بدم یه من حال کردی رفتم صورتشون Ozzy البته علی توی فکر کردم پشت سران داری تیوی میزنی داشت با کی کار داری زدمش <laughs> اومدم برات منو زد باید اون رو دور رو میکنه منو ببین پشت قایم شد ببین پشت داره قایم شد اوه هزو زدمش وای کی داره خونه از اینترنت من داره استفاده میکنه خب دوستان مرسی که ویدیو منو تا آخر دیدید حتما کد منو بزنید تو فورتنایت فورتنایت دارید کدش اینجا میاد همه تو دوست دارم مراقب خودتون باشید لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره کامنت انگلیسی دوست دارم تو خبر کلا همین دیگه قربان شما خداحافظ